Hemos extraído, por una parte, rumen retículo, omaso y abomaso, y por la otra, el intestino delgado y el intestino grueso. De ahí el fundamento y la denominación de extracción en dos tiempos del aparato digestivo de los rumiantes.